Royal Bey. Buyurun buyurun. Zahmet olmasa. <laughs> Nerede bu? Gecikmiş yeni ilerleyesi. Etmiş yeni ilerleyesi. Aynen beşeri erken kadın. Yes sir. Ha? Yes sir. Ne eziyet seçmişiz. Bu harda mı sen bunu? Ha? Yaxşı, yaxşı, demə, demə. Yaxşı, sürprizi qaçışdı. Niyə belə göz cavab gəlməyib? Nədir bu? Yağış zaten onlara görə. Ha. Sağ ol. Bir dəfə gəzəndə xoşuma gələn bir şey var idi, o da. Hə, bildin mi? Hmm. Görüm <laughs> rəngi xoşuma gələcək. Hə, bildin mi? Hə. Bunu mən alacaqdım da, sən niyə söylədin? Bilirəm nədir şey, sağ ol canım. Hə. Hə. Hə. Sağ ol canım. Rəngli, rəngli. Rəngli yaxşıdır. Mən bunu idmansın istəyirdim də. Başqa günləri də taxarım, bilmirəm. Oo, qəşəng. Qəşəng rəngi var. Bluetooth-la olandı. Əla. İndi gələn mən də birinci sənə alamdı. Sağ ol. Belə çıxır. Çünki mən bunu alanda sən bilmişdim ki, bir dənə istəyirəm sənə, bir dənə özümə alım. Ki, idmana biz gedək. İndi bunu sən almısan. Okay, çox sağ ol. Əziyyət oldu. Tam da istədiyim kimi bir şey, yüngül, rahat. Hı, şey. Hə, ay Məryəm, nə olub bu günlər? Niyə tez çıxmısan dərsdən? Bir başa sal bu. Qarnım ağrıyır. Qarın niyə ağrıyır sənin? Ataya bax da. Baksana. Hə, İstəmirsən? Ama hayır. Bakın misfin çiyandı. Hə, gördüm. Misfin çiyanı gördüm. Yox, maşın burdadır. Vəsə, çatdıq, çatdıq. Maşın burdadır. Hə, qulaq as. İndi hara gedək? Sən Starbucks istəyirsən, hə? Nə istəyirsən? I want fish squid. Orderimi bilmirəm, amma bilirəm good taste eləyəcək. Nəyimi bilmirəm, amma sevirmişəm fonumda. Ancaq strawberry fresher. No, strawberry frappuccino. I don't know. Strawberry frappuccino? No, I don't know. Cərzəysən. Soyuqda. Cərzəysən. No, soyuqda. Cərzəysən. Oh, sən sən fəsiz. Oh! Ya işte sen niye terleriz Meryem? Small. Small size, any No. Thank you. Aldın, rahatlaştın. Yes. Pulun var vermeyende. Evde verersen. Evde verersen bana. Yes. Vereceğim. Sen de ne dedin Meryem vaziyet? Meryem altından ölür yiyir. Ha? özünə gələ bildin yavaş-yavaş? Nənələri Pakistan bunlara pasılka göndərib. Bunun bir dənəsini göndərmişdilər keçən illəri. Gəl, Məryəm, kes tərəfə. Kes tərəfə. Şey eləyirəm birazca. bir dənə hədiyyə göndərmişdilər. Sağ olsun Azərbaycan poçt çatdırmadı. Bu yüzden. Soğancan koyduk içine. Hayır. Nənə özü gəldi bunları. Yox. Nənə bunları nə alır? Nənə. Ehtiyatla kəsirəm, birdən nəsə kəsərəm o şeyləri. Məryəm, bir dəqiqə dayanacağam. Bax, Cheetos. Ay, 7 ildir mənə Cheetos göndərir. İstəyirəm. Hə, sən də. Aha o da Meryem'indi. Onu götür. Ben bunu nerede? Yəqin sən Niyə bəyənmirsən? Bax, Azərpoçt. Prosta tərsinə var. Bax, bax, yenə də bunların içində qəşən-qəşən Poçtdur. Mən bəyənirəm. Hə, bu bu sənin markalarındır. Bəyənmir Amerikan markası. Mələk, mələk, yəqin ikisi də. Mələk. Amerikadakı Michael'lara bəyənmir, nənəsi Bakistana göndərir. Baxdı, uşağa bax. Çıxartsa altdakı hələ odur. Aa, Bakistana göndərir, nənəsi onu göndərir. Okay. Dolap sensin gönderdiğin. Yəqin əməli. Sağ olsunlar, geçəndə. Bu nədirlər belə? Yox, o, o yəqin siz olur. Nənə deyir bunu mən göndərdim ki, görüm gəlib çatır. Çatsa yenə göndərəcəm. Hə, keçən dəfəki itmişdi deyə. Qiymətləri qaldırırlar. Bu oydan pasılkaya 40 dollardır, nə 40 manatdır, nə qədərdir belə. Bilmirəm. Soruşmamışam. Nəsə belə bir. Hmm. Keçən səfər də nə bilim 100 neçə manatlıq mal göndəriblər. Onu da deyirlər pulun dərəcə üstə çatmadığına görə. Bir ildə hələ hmm. pul yoxdur. Hmm. Nəysə, mənə şikayət edirəm. Mənə də. Ay, nə oldu Məryəm? Yaxşı, nənə indi sağ ol deyin. Hə. Bizdən nə gedir ki? açıq bazardır. Bu günlər uşaqları qoymuşuq məktəbdə. Aytən xanımla gedirik. Sədərək bazarı. Ən azından bir yoxsa... Yolda da ə, e, Emir Quliyevin çəkdiyi Əqrəb e, mövzusu serialına baxırıq. Möhtəşəm. Çox qəşəng serial. Möhtəşəm. Yolda daşı qoymuşuq, üçüncü seriyaya baxırıq. Yəni o qədər ləzzət eləyir. Emil Halaldır, yəni. Çox qəşəngdir. Aktyorlar oyunu inanılmazdır, ləzzət eləyir. Bu aktyorlar ürəkdirlər. Yəni ikinci söz yoxdur. Bu çək türk serialları zaten hamısı boş qoyun. Yəni baxın, öz misklərə baxın, ləzzət eləyir. Bura gəlmişik. <laughs> Bura mən 2 il bundan qabaq gəlmişdim. Ayten şokdadır ki buradır. <laughs> Deyirəm mən. Ona demişdim inanmırdı ki belə yerdir. İndi görüm düşüm açıqdır yoxsa. Ayten sən qapıları bağla. Burada da belə ə, e, evlər var, yaşayırlar burada. Bura downtown tərəfdir. Görürsən açıqdır bura yoxsa yox. Biz də orada maşını saxlamışam. Hə, yoxladım, açıqdır, gedək. İçərisi əməlli başlı yerdir, narahat olma. Çöldən belə pis görsənir. Los Angeles'ın sadə rayonundakı, hə? Burada adətən şey də, Optovoid deyirlər də bizdə toptan satış yerleridir. Mall'du da bu. oh İlk <laughs> mall'du. Bura sədrəy. Görürsən çöldə qoyublar, satırlar, nə isə. Sədrəy bundan yaxşıdır, 1000 dəfə sədrəy. Sədrəy təhlükəsiz ən azından. Burada yazanda. Ya, burada təhlükəli də bir şey yoxdur burada. Burada da təhlükəsizlikdir. İminli bu yanlara adı şeylərdir. Burada Yəni downtown-da. Hə, də indi biraz şeydir də, çox sərgəli dövrddə indi. Sən buralarda həm geyim, həm aksesuar, həm də ki, ə, e, yemək ə, e, şeyləri var. Topdan satış yerləri var. Küçələr özü biraz belə Qonşuların da toptanı burdadır. Hə, toptanı burdadır. Onların da 6-cı paralel, 7-ci paralel küçələrində. Keçə bilər yola. Keçmə. Keçmək <laughs> istəyən keçərdi problem. Buradan da gedir şeyə çıxır da. Hə. Sən də. Little Tokyo. Ha. Da, Little Tokyo bilirdim. Ha. Harda yazdım. Solsağa özüm girmədim. Həm bardaqdı, həm də girmək istəmirəm. Indigo. Düzülmüş. Ha, bizdə də Indigo var da. Bizdə var idi Indigo görsən. Yadındaydı. Şey, e, Nizami tərəfdə idi. Mən oradan da söz oxuyurmuşdum orada işte. Şey, ucu gəldi, çıxdı oradan, Little Tokyo. Nəsə buradır, bu sol tərəfdəki bina keçdir. Ha, belə də ki, e, görmək çox olar belə şeylər burada. Amma bunun bizə aidiyyəti yoxdur. Olsun. 10 vicdan 100 dənə gəlsin. Burada yaşamırsan, burada burada iş yerləri də çox, yaşayış çox azdır. Mesela Little Tokyo'da var yaşayış. Orada ama kontrol var da şey değil. Burada polis idaresi. Hey there. Yeah, geçen saat 12. Buradaydı o. Bir dakika baktım. O downtown ilk başladığı yere gedək. Maşını saxladıq burada. Deyirəm ki, bəs adam hanı? Deyir, həsə saxla burada get. Adam gəlsə, Çıxanda görsün, pulu verərsən, olmasa hələ belə çıx ki. Deyirəm, dəqiqdir, mən burada işləyirəm, hələ bu buranın parkingidir. Onca deyir, hə, belədir. Aytən xanımla gedirik gəzməyə. Uşaqlar yoxdur, uşaqlar məktəbdədir, özümüz gedirik. Hə, Aytən xanım indi burada alver eləyəcək. Downtown'ın Bura gətirər uşaqları. Los Angelesin yarandığı yer buradır. Bu, bu küçədən, bu məhlədən yaranır. Vətən hmm. xanım cüzələri üçün sumka almaq istəyir. Bu Məryəmlə Mə Məryəm 100 faiz taxadı, mələyə bilmirəm onda. Mələ yəqin bunu taxar. Sağ ol. Telefonunu qoya biləcək bir şey. Bu daha ya, telefonu qoyacaq. Bura bax. Bu işte. Ben de alıp reparasyon kadar da var. So how much is a handbag like this one? Hi, hi ma'am. Uh, this is six ninety nine, seven ninety nine. Okay, perfect. Twelve ninety nine. Twelve ninety nine. Okay. It's all handmade or handmade? Those are backpacks. How much is the backpacks? Nine ninety nine for the small ones and fourteen ninety nine for the large. Okay. Özümüz bir dənə gəzək, uşaqları da gətirək bura. Şəhər buradan başlayıb da, LA buradan başlayıb. İlk, bu ilk ən hündür mərtəbəli bina. 3 mərtəbə olur. Va <laughs> bu qəşən, e, bəlkə bunlardan alay bu küçənin e, ilk şəkilləri. Necə başlayıb bunlar? Grateful, blessed. Mm. Çox əla. Yaxşı gəldi bura. Yaxşı sən dedin, mən heç yadıma düşmürdü. Bunlara bax. Bunlardan bəlkə bir dənə Məryəm alaq. Məryəm xoşdur. Hə? How much is this one? 12.99. 12.99. Yeah. İstəyirsən? 12.99, 13 dollar. Okey, Aytən xanım bunları alır uşaqlar üçün. Burada nəsə var idi, düşdü. Hə, yox, elə belə necə var idi qalır. Biri Məryəmə, biri Mələyə. O orijinal dükan idi. Bunlar hamısı da belə də geyimcə satırlar. Muzey açıq idi, ona da baxmaq olar. Dərdən ayaqqabılar. Buna inanmıram əl işləri olsun, amma bura gedək, ora gedək, hansı nədir? Gedişə bulandayız, biz də gəzəkdir. Məktəb. Məktəbdən bura gətirsinlər uşaqları. Boş-boş şey, Disneyləndə nə bilim 100 dollar yığırlar. 350 dollar. Dönəm gördüm hə, gedin rədddə olun. Nə bizim uşaqlar olub Disneyləndə. Hələ belə də yazmır. 350-si məcburi verməlisən. Xeyr ola. Uşaqların 5-ci sinifin buraxılışı üçün şeydir. Ayda da vay. 100 də ekstra, əgər istəyirsənsə, uşağın Disneyland-ə getsən, yox, Universal Pictures-ə getsən, Disneyland, istəyirsənsə 100 dolar da ekstra. İstəmirsənsə 250 dollar büsətdəki verməlisən. Hmm. Evet, bir şey. Bu müzeydi diye. Sen girək bura. Bəli, ilç evlerden biri. Los Angeles'te salınan ilç evlerden biri de göster. Burada yaşayan olub yəqin o xanım. Və bizim köhnə evlerden hiç cürə fərqlənmir yani yəni çox da fərqlənmir. Oh, qəşəng. Breaking Bad, oradakı evlərin kimi. Kuxnadır, ilk kuxnadır. Enter deyirəm axı, bax yazıbdır. Quşu da olub ha həmin bu adamın fikir ver. Da quş quşu da olub o vaxtda. İnanmıram yalandan qoysun önünüzə. Yəqin ki olub. Ha bura kimi girib baxma. A burada da solda da var. Belə qəşəng paltarın zadını da asıblar orada. Ürəyim sıxıldı biraz aslında. Burada Elosa Martinez 1830. Elosa Martinez 1830. 1830-da da bura yaranır. Bu da 33-də bu evi tikib. İlk kərpic ev. Bəli. Eləyin tarixi ilə 7 ildən sonra maraqlanırıq. Bize de ayıp olsun ona göre. <laughs> Bir başka ayıp olsun. Bu geçen şekilde. Yerlerde yaşayanlar varsa gelsinler bura. Downtown'dadır. Ha. Müze şey de öyle bu satış yeri de. Geze bilen sor gelir istersen. O zaman buranın ofisi görmek istedim. Burada el işleridir adam özü orada düzəldir və buradan da satır. Məncə maraqlıdır. Yəqin hamısı hənməkdir də bu. Soruşmaya yəqin ehtiyac yoxdur. 85 dollaradır. Özü düzəldir. o dəfə izləyicilərdən biri yazıb, qiymətləri görsədin, qiymətləri deyin. 175 dollar bu sumka. Əl işidir ona görə. Bu sumka 250 dollardır. Yəqin. Məsələn, adamlar gəlir bura, bir-bir adamlar gəlir. İndi kilsəyə girəcək. Aytən xanım, nə fikirləşsən buranın kilsəsi səndə necədir? Tarixi yerdir. O vaxtı görsən necə düzəldiblər buranı. Aha. Gedə bilər. Dua eləyək. Vay, yox. Müasir kilsədir. Disklə monitor da var. Bəli. İkinci dəfədir kilsəyə girirəm mən. Mən niyə olmur? Ah. Ölü iyi gəlir buradan. Parafin iyi gəlir. Ya hə da o kürsədəndir, fərqi yoxdur. ikinci mərtəbəsi də var. Bu o vaxtkinin şəkilləri də elə. O neçə nəfərlə başlayıb bu, onu deyib, demişdi, onun yadından çıxdı. Neçə nəfər qrup bu şəhəri. Ağac çox qəşəndir, hə? Qəşən ağacdır. İlk yanğın söndürmə stansiyası da burada var, onu dedi. İlk e, hündür bina, 3 mərtəbəli bina. Deyəsən sən vermisə odur. İndi ona yenə də bir maraqlanmaq lazımdır. Xəritəsini gələr götürəydik, biz səhv elədik, xəritəsini götürmədik. Gələr götürərdik yalnız. Hə, Aytən xanım, necədir təəssüratların? Hə. Dantan tək dərxanadan ibarətdir. Görürsən, burada sakit yerlər də var imiş. Burca çıxır da. Burca dibidir downtown uca. Bundan sonra uca e, downtown qutarır. Hə, indi bundan sonra şəhər dəyişir də. 3 e, mərtəbəli dediyi yer bura olmalıdır. Yəqin ki. Çünki başqa yer görmürəm. Bəlkə də başqa yerdə, amma dəqiq bilmirəm. Səbr gəldi, deyir gözlə Royal. Covid oldun hə. Burada qəşəng bir dənə ə, kərpic bina var. Doğrudan nə qəşəng binadır. <laughs> Birinci dəfə görürəm bu binanı mən burada. Latenga Museum gedək. Latenga Museuma gedək. Dən keçmirik. Oradan basırıq bunu. Yol keçəndə Yenə də downtown olduğunu bildirir bura. Çünki qəribə-qəribə adamları kadrda görəcəksiniz. Sağ keçirik. Yəni bu işıq yandı, sola sağa baxmayıb keçmək olar rahat. Çünki bunların hünəri çatmır o işıq yanında. Siqnal versinlər, yer üstüvə sürsünlər. Burada qəşən yer oxşayır. Hə? Burada yəqin parkdır, hə? Burada bomb rüjə uzanıb kayf edir burada. Yatıb orada özü üçün. Elə elə çıxışı belə şey eləyiblər. Neynəsin, bomujlar da hətta gəlir, gedir, ona görə məcburdular. Ehtiyatlarını qorusunlar da. Biz dedim də, biz sağ tərəfdən gəlmişik. Okey, də gedək o tərəfdən fırlana. Girək içəri. Hə, o qədər də uzaqdır. Bu burada qəşən Binadır, yuxarıdır, maraqlı yer. Aşağı şeydir, restoran var. Kokina. Kokina da burada şeydir, Meksikan adresinin kutusuna verir. Kokina, La Plaza Kokina. Səhləmir. Də bu hər şey yaxşıdır. Bu downtown da bu gəlisə bu bir nəfər belə bir dənə yerdir ki. Belə hə o tərəfanca belə də. Nə idi bilmədim amma girmədi. Nəsə maraqlı heç gəlmir mənə. Gedək yoxsa? Yox. Hə. Bir de o tarafda kırmızı bina var. Ee, birinci yangın söndürme binası vardı. Fire station. Ona bakma istiyorum. El pueblo de Los Angeles Parking. Yani ilk parkingde de Los Angeles burada. No cash. No English. Turist. Evet. Gedə gedə oyənlərdə başqa. Hə, fire station deyirsən odur. Qırmızı maşın qabağında qalır. Yoxsa mən səhv görürəm. Bilmirəm də özüm də gəlmişəm. Təmiz küçə. Çox redki görülür belə şeylər burada. <laughs> yəni downtowndan danışırıq da, yəni belə ümumi LA-dən danışmırıq. LA-nin qəşəng küçələri var. Downtown-un şəbəkəsi belə yazılmayan, təmiz. Ya bu yəqin historical place-dir də, tarixi yerdir. Ona görə bura ə, e, fikir verirlər. Bazar Mexico www.bazardemexico.com <laughs> Girin baxın, görün nə var. Casa California Casa in Open Welcome. Nerede bu? Olivera Street. Ha bura Olivera Street'ti de ha. İndi yazmadı işte ha. Hoşum geldi bu dizayndan. Qəşəndir ha. Geniş pəndə, e, iri şüşələr. renkler de böyle greyish. Bu nə görəsən? American Tropical Internationals Interpretive Center. Yenə bombucların evlərini görürük. Abunə üçün görsətmirəm, amma Amerika dağılır. Abunə üçün görsətmirəm, amma Amerika dağılır. Prosta görsədirəm ki, yəni downtownda burada belə problemlər var. Sonra bura gəlmək istəyəndə 2 dənə, 3 dənə bir şey danışan kimi qorxusundan deyir, "Ay fikrimi dəyişdim." Real mənə həvəsdən Real mənə həvəsdən saldı. Polis şerif də buradadır. Müzeydir burada. Hə. Gedək, nə müzeyi? Açıq görürsən. Şöhrət cahillərin lift də var. Biz liftə minməyəcəyik, ayaqmayacağıq. Şurada bir müzeyidir bu. Italian American Museum of Los Angeles. Ha buranın bir daha var. Kim? Italian Museum. Okay. Hmm. O oh ya buna bak. Ay sen buna bak. Maralı. Otel olur. Otelin şey e, o vakit kitabı. Hmm. Golden Bridge. Bax, o vaxtki golden. Başqa vaxt deyirdi, nə ki, nələrdən, halaldan, uzatından, hala koşer. Koşer wine. Mən koşeri başa düşmürəm, nə nə deməkdir, onun nəyi koşer olur. İtalyanlar o kostyumla hamısı şık geyiniblər. O vaxtıdır da belə olublar, hmm. fikir ver. Özünə hörmət eləyir də. Geyimə bax. Düzdür, səliqəsizdir, amma yəni qəşəndir də. İndi o vaxtınızı bazara varsa o da tikib bilər. Restoran menüsü, o vaxtki restoran menüsü. Həmin salfetka, restoran salfetkası. 1900, orijinal menüdür 1972-dir. 1900. Bu restoran var indi görürsən? Hə? Burada Pinokyo haqqındadır. 10 illəri baxırdım Barış Özcan'a Pinokyo haqqında. Onun ilk əsəri necə aqressiv yazılmaları haqqında, hə, orada çox şeyləri e, burada Disney hə, e, görsətmir, onu danışırdı. Çox maraqlı mövzu idi. Əslində orada başqa şeyə toxunurdu o. Oradakı Pinokyonun elə bir əsərindəki olan hadisələrin mifə əsaslanıb o vaxt yazıldığını, həmin miflər də indi dinlərdə var. Onları ə, izah eləyirdi. Bilmirəm indi onu baxanlar başa düşdülər onu yoxsa yox. Hə, Aytən xanım. Mesajımı verdi də. Mesajım verdi də kim başa düşdü, başa düşdü. Belə baxanda Pinokio əslində heç uşaq nağılı deyil. Yəni indiki dövrdə oxusalar onları çox rasist bir dənə nağıl çıxar. 1940-dan 1970-ə kimi ə, cəzilənən Pinokyolar. Kim necə görübsən, o cürə deyildi. Bu da Disney-də olan Pinokyo. Pinokyo haqqında o Barışın axırıncı videosuna baxmayızı məsləhət görürəm. Mesaj verir orada, amma indi hər adam başa düşəcək mesaj yoxsa yox bilmirəm, amma belə də tam açıqlaya da bilmir. Daha əsl Pinokyo. Bravo. Əsl Pinokyo. Onun maraqlıdır onun dediyi, o daha orijinalına daha çox oxşayana baxmaq istəyərdim mən. İstəsən bir yerdə baxar uşaqlarsınız. Əsl Pinokyo əsərindən olan şeylər, yəni şəkillər. Bu da Pinokyodandır, görürsünüz. Uzun qulaq, nə bilim, skelet kimi. Hmm. Bu bir də İtalyanlar Məsələn, burada görürsüz, ə, e, Pinokyonu balıq e, balıq udur. Məsələn, belə bir bu o vaxtı nağıllardan götürüb bunu, balığı udur adamı. Amma beləsinə dində də var da Yusuf peyğəmbər balıq udur. O belə bənzətmələr var ki, yəni o vaxtki hadisələr nağıl kimi insanlar danışırmış. Əsərə yazan budur da. Budur 87-dən qalan kalması. Hə. Dəqiqə xəttidir. Pinokyo əsərin yazan. Carlo Carlati. Los Angeles'te yaşayanlar ya da LA'ya gelenler üç tane adım vurun. Tapın gelin ee, LA hardan başlayıp, Los Angeles hardan başlayıp onu görün. Çok maraqlıdır. gəzmək, eləmək, tarixi yerləri görmək. Ə, fikirləşsən ki, yaşadığın şəhər burdan başlayır. İndi maraqlı hisslərdir. 7 ildir buradayıq, ən azından biraz adam özünü bağlı hiss eləyir də, doğma hiss eləyir buranı az da olsa. Evi kimi hiss eləyir. Burada yemək yeridir. Yo, yemək yeri idi, onu çəkdi. Yo, onu bəlkə deyirəm şeydir. Burrito yeyək. Burrito istə. Orada yesəm mən qarın ağrı tutar. Bunların geyimləri, o vaxtdan da necə geyiniblər, onları satırlar. İndi də Meksikanlar geyinir bu geyimləri. Bizim geyimdə update var ki, Azərbaycan milli geyimi necə var elədir, bu da eyni qalır da. Bax, bax, düşürəm aşağı, görək maşın orada da yoxsa yox. Yox, orada da, arvad düz deyirmiş. Hə, adam burdadır, hə, okey. Deməli, 1 saatı 5 dollar. Maşını saxladım burada. <clears throat> Bu yanlar belə yerlərdir. Kod verib mahnıya Mercedes S-Class axırıncı model gəzir, pəncərədə açıq qoyub. Belə. Hot dog yeri. Gəl, nə qədər şeydə götürsək. Burada kisəndə ehtiyatlı ol, burada... Baxmırlar. Ha, baxmırlar, kisədə elə. Belə ehtiyatlı ol. toptan satıştı. İndi bu videoya baxanda bilirəm nə fikirləşirlər. A bu necə Amerika, bu necə Los Angelesdə. Yəni bunun bu tərəfi də var da. Amma sənin nə dəxli var bunun burada belə olmağa? Sən burada gəlib dükan açmayacaqsan, ya bir şey eləməyəcəksən. Lazım olacaq, gələcəksən, nəsə alacaqsan çıxıb gedəcəksən də. Burada yaşayış yerləri deyil. Yaşayış yerləri var o tərəfdə. Onun bura aidiyyəti yoxdur. Məsələn, belə e, binalar da yaşayış binaları deyil də, iş binalarıdır. Gəldiyimiz yerdə buradır. Görürsən, bu yeməyin keyfiyyəti həmişə kimidir yoxsa yox. Aysən xanım. Swimming. Girər yerə. Halal yerdir. Amerikada ən qəşən yer halal yerlərdir. Ətlərinin dadı bundan başqası yalandır. Oruçlu hamısı mənasızdır dadları. Taco istəyirsən taco. Halal taco. Rəb burada qəşən vegan rəb var, rəb var belə. Gyro rəb istəyirəm. Gyro rəb. Okay, mən də onu bir dənə gyro rəb götürərəm. Buranın yeməyi mən kəm yedim, çox xoşuma gəlmişdi rəbləri. Onda sayd var yoxsa budur just qiymət? Yəqin sayd nə istəyirəm? Bunu soruşur əmrim də necə verirsən? So, ə, e, oturmuşuq, ə, e, yeməyimiz hələ gəlməyib, bir 5 dəqiqə keçib, yavaş-yavaş restoran dolu, polis qardaşlar da buradadır. Və bu qardaşı yəqin izləmişsiniz də. E, Özünə görə demirəm, amma restorana həqiqətən də yeməyi daxtırdı. İndi gəlsin, bu səfər görüm həmin dad qalıb yoxsa yox. Aytan xanıma tərəfli gətirmişəm bura və. Bəli, yedik qurtardıq. Ayten xan burada bir mağaz var, oranı girmək istəyir. Gül mağazasıdır bu, gül. Ağac idi, orasını gül verir. Bax, orada nəsə maraqlı bir şeydir və. Buradakı parça mağazasıdır. Ayten xan bura girmək istəyir. Ayten xanım buradan nəsə alacaq. Sənin üründə expectation biraz aşağı saxla. Ora girə bilərsən. Orada gül mağazasıdır. Suvenirlərlə belə. O mən dediyim mağaza o tərəfdədir, amma o çatdıra bilmərik biz. Mələyin sinif yoldaşı gəlib, bir yerdə oynayırlar, Lola tək qalıb. Bayağıdan əsəbləşir. İçəri girmək istəyir, girə bilmir. Girən kimi də qızın üstünə cümbür. Hər gün səhər kino başlayana otururuq, kinoya baxanda, qəşən zavtrik eləyirik, kinoya baxırıq Aytən xanımla. Superdir, hər şey idealdir, ləzzətdir. O türk seriallarda da gedir ha. Sənin cansın, onlarda mənsin, çox da maraqlı. <laughs> <laughs> İkinci sezon gəlsin deyənlər. İkinci sezon gəlsin deyənlər. Formal. Emirə halaldır, aktyorlar da halaldır. Əla, əla işdir uşaqlar. Ay Məryəm xanım, yenə xəstələnmirsən, oturmursan evdə. Gəl, bu da sənin südlə serial. Oy, bu mələkəmədim mən belə. Mən nə, nə nizin, başa düşmədim, nəyə layiq eləmirdim? Başqası yox idi axı. Amma var idi. Hansen diyeceksin. Hansen bu. Şimdi Hansen isteyeceksin sen. olsaydı cereal milk. Ondan koyayım. No milk olsaydı ama. Washed milk. Ama cereal olmaydı like. Cereal, cereal milk milk'tü de. No fruit long meat on onsun. Okay. Ben, ben yok. Okay onda. Bazen sen gidiyor. Okey, əsəb başımı təzəsən eləyərəm, gəl. Bəli, bu günləri biz göyərtik utabı eləyirik. Onun üçün bizə nə lazımdır? Mən də help eləyirəm. Bəsdir, sən help eləmirsən, başımızı xərab eləyirsən. Tural bəyin verilişinə baxırıq. Söhbətkar verilişinə baxırıq. Maraqlı dindən söhbət gedir. Əşad Miri tam dəqiq cavab verməsə də, belə də yanından keçir <laughs> bəzi şeylər, amma maraqlı insandır, yaxşı söhbətlər eləyir. Ona baxa-baxa biz də öz fəaliyyətimizi davam eləyək. Arada biz eləyirik belə, çox qəşəng də alınır. 2 nəfər uşaqlar da xoşlayır. Nə zalsın mələk yeyir. Hə, mə hə, mələk buna taco deyir. İndi nə edirik? Aytən xanım, siz ə, e, kündəni açırsınız, mən də Cühərçini qoyuram içinə bişirirəm. Bu imkan versə eləyəcəyik. Okay. Bişirməklə qatdalamaq mənim işimdir. İndi onu necə edirlər mən sizə göstərəcəm. Ne yaptı? Ne dese haklı. Ay. Nasıl peki? Hiç e, iyi şey değil. Şey sarı. Ne yaptı? Ne dese haklı. Ha? Ben söyleme istiyorsan ha? Söyle. Tamam şöyle. Mesela neydi önce? İsa peygamber güya kuş düzeltti, üfürdü, uçtu. Musa ağaçla e, suya vurduğu dəniz yarıldı. Güya qarışqa Süleymanla danışdı. Baxsız, bunun çocuğuna getdikcə Onlar bizə hazır qabı tapa bilmədik, tavada eləyirik. Qazda belə qoymuşuq. 2 dənə sözü hazır. İkisində yemişik, bu da ikinci gəlir yolda. Dadına baxmaq üçün idi, əla aldı. Explain elə ay Məryəm xanım, sən nə edirsən? A, niyə? YouTube-da sənə baxanlar var. İndi baxacaq deyəcək, "Wow!" Məryəm nə qəşəng clean eləyir bu yanları. Lola püskünə qoyub ev eşiyi, Məryəm də təmizləyir. O suyu sildin o dağılan suyu yerdə? Spreydir. Kakaş. Hə, heç bir şeydir. Bəh, bəh, bəh. Bəh, necə təmizləyir bu, necə təmizləyir. Sən hələ pəncəmanı dəyişməmsən, hələ necə yatmısan, hələ durmusan. Lola görürsən nə eləmsən, ay Lola. Ay, ay, ay, Lola. Like eləyirsən onu. Nə oldu, yoruldun? Uşağın ucu beli zada ağrıyor, hansı? Zibil elə xaçandaza gətirib çıxarmayıb, ucu yorulub. Məryəm, YouTube-da sənə baxanlara nə demək istəyirsən? Hə? Subscribe elədin. Subscribe elədin? <laughs> Onu demək istəyirsən? Yaxşı, dinə. Subscribe elədin kanala. Subscribe elədin kanala. <laughs> YouTube öyrə ancaq bunu deyir Məryəm. Başqa söz demirlər. A lot of YouTubers here, I'm a follower. A lot of YouTuber belə deyir, hə? Uh-huh. Maraqlı, maraqlı. Ata yadından çıxardı vaxtınızı o sözü açın deyib. ...2023-ün ilk çəkilişini edirəm San Fransiskoya. Neçə vaxt idi, harada deyim də, 3 həftə buradan, 3 e, həftə oradan, 1 aydan çoxdur. İş yoxdur, işləmirdim. Yağışlar, bayramlar, aləm dəymişdi bir-birinə. Hal-hazırda hər şey qaydasına düşür yavaş-yavaş. Gedirəm, Aytən xanımın aldığı saat da qolumdadır. Çalışdım köynəyimlə eyni olsun. Hə, qəşən görsənir. Xoşum gəldi bu saatdan. Həm yüngüldür, həm rahatdır. Ə, maraqlı bir də otel tutmuşam orada. Onu sizlə bölüşəcəyəm. Gedək çataq San Fransiskoya. Daha doğrusu San Francisco'nun yaxınlığında bir dənə şəhərdir Redwood. Orada tutmuşam oteli. Ə, gedim yaxınlaşaq. Çatan kimi orada qısa bir dənə video çəkəcəyəm. Ə, oradakı videonu çox başınızı ağrıtmaq istəmirəm. Bilirəm çoxlarına ə, sıxıcı gəlir iş videoları. Ə, sadəcə səfərin özünü qısa-qısa çəkərəm. Siz də həm aeroportu biraz görmüş olarsınız, həm ə, şəhəri biraz görmüş olarsınız, bir də ətrafı görsədərəm ki, ən maraqlı ə, nədirsə onu çəkib göstərəcəm sizə. O, gəldim San Fransiskoya çatdım. Saatımız 3. Maşını geri götürməliyəm. Treninə gedirəm, oradan da maşını götürməliyəm. Otel budur. Kodla girsən içəri. Burada lokasiyasıdır. Əslində maraqlı yerdə yerləşir. Burada restoran, kafe çoxdur. Və düz böyücü də var. Aa, maraqlı yerdir. Okey. Qapı öz-özünə vurursan açılır. Otelin içində belə kofe yeri var. Oturmaq üçün yeri var. Resepsiyon bu da amma resepsiyon yoxdur. oydu. Şu aktardı bu kadar. wow. Qəşəng işıqları var. Okay. Otaq belə balaca otaqdır, sözümüzü o qədər balaca olduğunu gözləmirdim. Amma balacadır. Ha, yaxşıdır da mən nə edirəm ki? Bu sensorla də necə yanır? Maraqlıdır bu. Yanmalıdır amma. Ha, yəqin burdandır. Ha, ayol. <laughs> Selfie-sən. O, elektrik şeydir. Sensorla da işıq. Burada paltar asmağa yer. Biz kompüter qoymağa da yer burada. Xalda infi var, seyfi var. Kofesi var. Əla kofe maşını var. Super səhərdir özüm üçün kofecədə. Əla, gedim maşını park eləyim. Gedim çörək yeməyə. Məndən bu qədər bu günlük. Sol gəl, var yer ver eləyərəm, sabaya hazırlaşaram. Yeməyimi yedim, çıxdım. Hava soyuqdur burada. Gedirəm özüm üçün də kofidən, çaydan bir şeylər alım, gəzim. Düzdür, ortaqda var. Amma ə, ah, istəyirəm özüm biraz gəzim bu yanlarda. Bu tərəflərdə həmişə mənim xoşum gəlir. Yəni şeydir, təhlükəsizlikdir. Getsən özün üçün qəşən düşüb gəzə bilərsən rahat rahat. Burada bir dənə kofi kimi bir yer var. Argentina bayrağı ilə. Burada yeni il hələ qutarmıyor. Hələ ki, görürsünüz tobuda yeni il abu havası var. Burada balaca market də var. Görürsünüz bu yol bağlıdır. Niyə bağlıdır? Çünki burada kafe restoranlar çox olur və ona görə bağlayırlar ki, insanlar rahat oturub törələrin falanlara gitsinlər. Ah, Historical Museum'dur bu. Bura gələk. Deyəm, baxım görüm bura nədir. Biraz gəzmək istəyirəm sözünüzü. Burada qəşən bir dənə Starbucks var. Gedib Starbucks-da baxmaq istəyirəm. Qanlar çox belə görürsən maraqlı yerdir. <clears throat> Avropa kimidir belə. Ayaqla düşsən, gəlsən belə. Heç nə səni narahat eləmir, hər şey olduğu kimidir. Göründüyü kimidir, səliqəli, qəşəng, təhlükəsiz. Polis stationdır. Bayqlarını da qoyublar, park edirlər içəridə. Bağlıdır yəqin ki, Starbucksımız buradadır. Söçürəmi idim, gəldim otelə. Buradan yaxşıdır. Ə, maşının görürəm hardadır. 1 dollara da gün ərzində, axşamdakı 8 saat 10-a kimi park eləyə bilərsən. Sən yavaş-yavaş hazırlaşın. Qəşən kino var. Qardaşım məsləhət görüb, Spy kinosu. Ə, bir tanışımız var, ə, Pərviz, o da məsləhət görmüşdü. Ona oturub baxacam. Hə, sabahı da hazırlığımı yəqin 10 20 dəqiqə 30 dəqiqə təyədi. Çox çəkinməyəcək. Hər şey demək olar ki, hazırdır. Onları hazırlayacağam, sonra başlayacağam şunaya baxmağa. Oteldəyəm, montaj edirəm. Günün sonudur. Çayımı qaynatmışam. Nə qəşəng bir isti çay istəyəcəm. Konser nəsə yaman incitdi məni. Arası yarım saatdan çox gözlədim ki, qız qızsın, istini versin, istini də verirdi, oradan soyuq gəlirdi. Demək olar ki, <laughs> otelə girəndən hər şey zordur, amma nəsə əlimlə ayağım soyuqdur. Bilmirəm də məndə problem var, ya, otaq soyuqdur. Otağı da hiss eləyə bilmirəm, istidir, soyuqdur. Çünki bədənim ə, e, üşüyür, nəysə. Belə uşaqlar, sağollaşıram sizlə. Ə, siz yəqin ki, bu vloqa baxırsınız, mən də indi montaj edirəm. Savada işlərim var, çəkilişlərim var. Onları da depro videoda, storylərdə paylaşacağam. Yəni Real İsmayılda bəlkə paylaşaram. Oldu, özünüzə yaxşı baxın, sağ olun. Növbəti videolarda görüşənə qədər.